Bonsoir, bonsoir tout le monde et bienvenue dans votre euh, édition Le Chant du Coq. Il est 21h euh, en heure locale et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, Père, entre Elohim, tu euh, nous as créés, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous sauves et tu nous sauveras. Nous voulons te dire merci pour, pour tout ça, pour le salut. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordé ce soir de, Seigneur, euh, d'annoncer l'Évangile, en dépit des épreuves, en dépit, euh, Seigneur, de ce confinement. Au nom de Yeshua, nous te prions, nous te bénissons, Adonai, notre Père céleste. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes euh, bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. Et vous êtes nombreux à réclamer de temps de partage de la parole, de prière. Et euh, ce soir, on a euh, retiré un peu le, chat parce que, bon, malheureusement, pendant le chat, il y en a qui discutent, qui discutaient. Et euh, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas empêché, bien sûr, mais ça peut aussi malheureusement nous déconcentrer. Je crois qu'il y a le chat. Voilà, donc je crois que ça n'a pas été retiré. Donc, Bonsoir tout le monde. Donc je voulais justement, je pensais que c'était ça a été retiré. Je voulais proposer qu'on le remette afin que chacun puisse euh, veiller voilà, à ce que l'enseignant soit écouté. À la, limite, euh, vous pouvez euh, bien sûr, comment dire, poser des questions ou suggérer des choses, il pas de souci. Bon, voilà, donc comprenez que ceux qui s'occupent du chat et, ont proposé justement de, de faire attention parce que nous recevons à la fois, bon, il y en a malheureusement, comme vous le savez, qui discutent dessus, et d'autres euh, nous envoient des images euh, très, très subjectives, euh, carrément, voire pornographiques. Alors, ce n'est pas évident de gérer tout ça. Donc voilà, merci de votre compréhension. Voilà, mes frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Alors, on va prendre la parole du Seigneur. Et dans le livre, l'évangile de Matthéos, Matthieu au chapitre 16, la parole nous dit « Et les pharisiens et les sadducéens vinrent à lui et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. » Mais il répondit en leur disant « Quand le soir est venu, vous dites « Il fera beau car le ciel est rouge. » Le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. En effet, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous n'êtes pas capable de discerner les signes des temps. Alors, euh, de quel temps, bien évidemment, parle-t-on ici De quel temps le Seigneur nous parle ici Et euh, les Écritures nous parlent de plusieurs temps. Il est d'abord question, bien sûr, euh, euh, euh, des temps des nations, ou du temps des nations. À quoi correspond réellement le temps ou les temps des nations En fait, les temps des nations représentent une période bien définie qui a commencé au 6 siècle, avant Yahushua, lorsque la gloire va quitter Ézéchiel, chapitre, euh, euh, quitter le temple et Jérusalem. On voit cela dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. Et euh, la gloire quitte Israël, quitte Jérusalem. Donc Elohim avait cessé, arrêté, il avait arrêté d'être le roi d'Israël. Il n'y avait plus la gloire du Seigneur. Et cette gloire s'est retirée, bien sûr, au ciel. Donc Israël se retrouve sans gloire, sans la puissance d'Adonai. Et bien sûr, euh, euh, cette nation va être livrée à Nebuchadnezzar, roi de Babel, roi de Babylone. Donc, Israël, Jérusalem, pardon, la ville de Jérusalem n'était plus, euh, comment dire, une ville lumière, une ville qui était censée, n'est-ce pas, comment dire, proclamer le Messie, le retour du Messie hein, du Messie. Et euh, une ville euh, exemplaire, Jérusalem était devenue une ville comme les autres villes, comme les villes des nations. Et c'était maintenant le règne de Babel, de Babylone. Et, euh, et Adonai, comme vous le savez, avait lui-même dit aux Hébreux qu'il allait livrer cette nation aux étrangers à cause du péché, à cause notamment de, de, la non-observance du Shabbat. Le Shabbat, euh, il est question bien sûr euh, du Shabbat euh, annuel. Chaque année, tous les sept ans, pardon, il fallait que la terre se repose. Et les Hébreux n'avaient pas respecté cela. Et Adonai va envoyer ses prophètes pour interpeller son peuple. Et non pas, malheureusement, il n'avait pas reçu, il n'avait pas accepté ces interpellations. Et le Seigneur va envoyer des prophètes comme Esaïe, bien avant euh, Jérémie. Euh, il va envoyer euh, plein d'autres prophètes. Et en dernier, il va envoyer, il va envoyer Jérémie, Yermia, Et Yermia, Jérémie, va prêcher l'évangile pendant plus de 23 ans. Et il va prêcher la parole. Et le peuple va le refuser, cet évangile. Et donc du coup, Jérémie va être déporté en Égypte. Et le Seigneur va, dans Ézéchiel chapitre 11, il va retirer sa gloire. Et on va rapidement prendre ce passage-là, parce que ce soir, nous voulons partager cet enseignement. Donc, on a tout notre temps. De toute façon, <laughs> où voulez-vous aller Nous sommes confinés. Donc, à part ce que travail. Donc, on a tout notre temps euh, pour partager la parole. Et à la fin, si vous le voulez, vous pouvez éventuellement nous poser des questions et poser des questions. On va essayer avec la parole de répondre grâce, bien sûr, au Seigneur choix. Donc, nous sommes dans Ézéchiel, euh, chapitre, euh, chapitre 11 voilà, vous qui aimez la parole, vous qui aimez la prophétie biblique, et euh, ben, vous allez euh, euh, être encouragés, parce que je le suis déjà. Et la parole nous dit dans Ézéchiel 11, « Puis l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de Yahweh, à celle qui regarde vers l'Orient. Il y avait 25 hommes à l'entrée de la porte, et je vis au milieu d'eux Yahaznia, fils d'Azur, et pelletia fils de Benaya, les princes du peuple. Voilà, nous avons reçu euh, un appel, malheureusement. Et euh, voilà, donc euh, un appel, comprenez. Donc on fait le direct avec les moyens du bord. Et merci de votre compréhension, mes bien-aimés. Voilà, donc et, au verset 3 d'Ézéchiel 11, la parole dit « Il me dit, fils de l'homme, ce sont les hommes qui ont des pensées d'iniquité et qui donnent un mauvais conseil dans cette ville. Ils disent, ce n'est pas le moment, bâtissons des maisons, la ville est la chaudière et nous sommes la chair. Voilà, donc là nous sommes dans Ézéchiel chapitre 11, euh, et, qu'est-ce qui se passe Et euh, voilà, donc on va aller plus loin. Et euh, nous sommes dans Ézéchiel chapitre, chapitre 11 toujours, au verset 22. Et là on dit quoi Puis les chérubins élevèrent leurs ailes accompagné des roues, et la gloire d'Elohim d'Israël était sur eux, en haut. La gloire de Yahweh s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui est à l'orient de la ville. Puis l'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée vers les exilés, dans la même vision et par l'Esprit d'Elohim. la vision que j'avais vue disparut au-dessus de moi. Alors je dis aux exilés toutes les paroles que Yahweh m'avait révélées. Donc, vous voyez ici, mes amis, et euh, la gloire va quitter, va quitter, n'est-ce pas, euh, le temple, va quitter la ville euh, de Jérusalem et va se poser sur une montagne quelque part. Donc, c'est à ce moment-là, nous sommes au 6e siècle, et avant, bien sûr, Yehoshua, et lorsque la gloire va quitter le, pays de Juda, de Yehuda, en fait, qu'est-ce qui va se passer ben, Le pays était, comment dire, accessible, spirituellement parlant. Toutes les portes étaient grandement ouvertes pour que Babylone vienne ben, euh, l'attaquer. et c'est ce qui s'est passé. Et euh, Nebuchadnezzar arrive là-bas, et eh ben, il va prendre possession de cette nation. On peut rapidement les voir dans 2 Rois, chapitre 24, euh, et euh, à partir du verset premier. Donc, vous voyez, la gloire était encore dans, dans, le pays, donc dans le temple à Jérusalem. Et cette gloire, c'est elle qui protégeait le pays. Cette gloire était comme une muraille de feu, un rempart contre, bien sûr, les attaques de l'ennemi, protégeant euh, le peuple euh, hébreu. Le Seigneur envoie ses prophètes, ils n'ont pas écouté, il enlève sa gloire, il retire sa gloire, et le pays va être livré aux nations. Et dans 2 rois 24, on nous dit, de son temps, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Joachim, et Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors Yahweh envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des armées de Syriens, des troupes de Moabites et de troupes de fils d'Amon. Donc il va y avoir une coalition des, de, nations impies hein, contre Yehuda, contre Jérusalem. Et euh, Yahweh les envoya contre Yehuda pour le détruire conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses prophètes, hein, c'est certain les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de Yahweh qui voulait ôter Yehuda de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Menaché ou Manassé. Et à cause aussi du sang innocent qu'il avait répandu, du sang innocent, innocent dont il avait rempli Jérusalem. C'est pourquoi Yahweh ne voulut pas lui pardonner. Voilà ce qui va se passer. Donc, et euh, Nebuchadnezzar va être, euh, va prendre possession de cette ville. Et, euh, et, et on nous dit dans, comment dire, euh, le verset, euh, dans, au chapitre 24, verset 10, en ce temps-là, les serviteurs de Nebuchadnezzar, roi de Babel, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babel, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Yehoakim, roi de Yehuda, se rendit vers le roi de Babel avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babel le fit prisonnier la huitième année de son règne. Il l'emporta de là tous les trésors de la maison de Yahweh et les trésors de la maison royale. Et il mit en pièces tous les ustensiles en or que chez le roi d'Israël, avait fait pour le temple de Yahweh, comme Yahweh l'avait ordonné. Il, en, emmena en captivité tout Jérusalem. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les vaillants hommes de guerre au nombre de 10 000 captifs avec les charpentiers, les serruriers, de sorte qu'il ne resta plus que le peuple pauvre du pays. Ainsi, il transporta Joachim à Babel avec la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques. Il amena captifs à Babel tous les grands du pays, de Jérusalem à Babel, avec tous les guerriers au nombre de 7000, les charpentiers, les serruriers au nombre de 1000, tous les hommes voyants et propres à la guerre, le roi de Babel les amena captifs à Babel. Donc là maintenant, ça va être quoi En fait, ça va être euh, la, chute, c'est la chute de Jérusalem, c'est le déclin de Jérusalem et ça va être l'apogée, n'est-ce pas, de Babel, de Babylone. Et comme vous le savez, la, prophétie biblique nous dit qu'il y a seulement deux villes sur terre. Il y a, il Jérusalem Jérusalem, et il y a Babel. Jérusalem et Babel, ou Babylone, deux villes. Soit vous êtes de Jérusalem, ou soit vous êtes de Babel. Voilà. Et euh, alors là, ces deux villes, dans les Écritures, ont toujours, n'est-ce pas, sont toujours opposées. Lorsque l'une d'elles était euh, euh, détruite, l'autre hein, était à son apogée, et inversement. Donc, et là, le Seigneur va livrer Yéhoda, donc Judas, Jérusalem, Jérusalem, à Babylone. Et c'est là, c'est ici que les temps des nations ont commencé. C'est ici que le règne véritablement des nations ont commencé. Adonai s'est retiré. Il, il, a dit, ok, vous ne voulez pas m'écouter Je vous ai envoyé mes serviteurs les prophètes, le matin, le soir, pour vous avertir pour vous interpeller, vous n'avez pas voulu écouter, eh bien, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, je vous chasse de la terre de Yehuda. Je vous vire de ce, de ce pays. Et regardez, c'est ce, ce, que la parole nous dit aussi dans deux chroniques. Et, euh, euh, deux chroniques. C'est terrible ce qui va se passer là, mes amis. Et euh, donc, et donc le Seigneur va va vraiment frapper cette, cette nation et, euh, et, ça va être euh, euh, catastrophique. Et l'histoire nous apprend que pendant cette captivité, parce qu'en en fait, Jérusalem était, avant sa destruction, Jérusalem était, comment dire, assiégé pendant trois ans. Vous savez que la ville de Jérusalem, la vieille, vieille, ville, avait plusieurs entrées, plusieurs portes. Et, et pendant trois ans, personne n'entrait à Jérusalem et personne n'en sortait. Donc imaginez, il y a, eu un manque criant, n'est-ce pas, des denrées alimentaires. Les marchands n'entraient plus avec les marchandises pour vendre à l'intérieur. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et qu'est-ce qui va se passer dans Lamentation de Jérémie au chapitre 5 euh, Jérémie nous apprend que, chapitre 4, pardon, que les femmes juives, à cause de la famine, mangeaient leurs propres enfants. C'était horrible. Et trois ans après, le siège, et eh ben, une brèche va être faite hein, euh, dans les murailles, hein, sur les murailles, et là, ben, la ville va être prise, le, le temple incendié, Nebuchadnezzar va prendre les ustensiles du temple, les ustensiles du temple, il va les amener à Babylone, il prend le roi, ses femmes, ses fils, allez tous à, Babylone. Voilà. Et le Seigneur dit qu'il a permis cela pour que la terre puisse se reposer, que la terre puisse, n'est-ce pas, retrouver ses, euh, ses Shabbats, tout simplement. Et, euh, et, euh, et, ça, c'est terrible ce qu'ils ont vécu. Et euh, deux, deux, chroniques, justement, parlent de, de, cela. Et donc, et merci Seigneur pour ta parole. Merci pour... et, et un chronique, pardon. Le Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Et je crois que beaucoup d'entre vous euh, aiment la parole, beaucoup cherchent la vérité. Qu'est-ce que j'apprends ces deux chroniques Voilà, pour que la terre retrouve un peu ses Shabbats. Alors, on va revenir là-dessus. Et euh, on va d'abord aller prendre euh, et, euh, Ézéchiel, comment, Lévitique, un ordre que le Seigneur avait donné là-bas concernant justement l'observation de Shabbat. Et euh, cet ordre, cette, loi concernant le Shabbat n'a pas été respectée. Nous sommes dans l'Évite chapitre 23. Et euh, à partir du verset 1er, Yahweh parla aussi à Moshe en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, les fêtes solennelles de Yahweh que vous publierez seront de saintes convocations. » Voici quelles sont mes fêtes solennelles. On fera son travail six jours, mais le septième jour, qui est le Shabbat, le jour du repos, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail, car c'est le Shabbat de Yahweh dans toutes vos demeures. Voilà. Et euh, ensuite, plus loin, Seigneur, tu es fidèle, mes amis. Alors, nous sommes dans Ézéchiel 25, et euh, on nous dit et euh, à partir du verset 1er, Yahweh parla aussi à Moshe sur la montagne de Sinaï en disant « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un Shabbat à Yahweh pendant six ans. Tu en, hein, donc pendant six ans, tu semeras ton champ et pendant six ans, tu, travailles, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la septième année, il y aura un Shabbat, un temps de repos pour la terre ce sera un Shabbat à Yahweh. Tu ne sèmeras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra de grains tombés dans ta moisson et tu ne vendageras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Mais ce qui proviendra de la terre, l'année du Shabbat, vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi, à ton bétail et à tes animaux. Donc, vous voyez, et euh, le Seigneur avait donné un ordre clair, hein, le, Shabbat. Il ne fallait surtout pas que les Hébreux, mes amis, euh, passent à côté de cela. Et, euh, et qu'est-ce qui va se passer eh ben, Les Hébreux vont complètement, n'est-ce pas, mépriser cette loi. Ils vont travailler la terre, travailler, travailler, travailler, travailler, travailler. Et ils ne voulaient pas laisser la terre se reposer. Eh ben, à cause de cela aussi, le Seigneur va les envoyer combien de temps 70 ans à Babel pour que la terre puisse se reposer. Donc, en fait, les Hébreux avaient une dette de 70 ans vis-à-vis du Seigneur. Et il les envoie se reposer bien comme il faut à l'étranger, à Babylone, mes amis. Et euh, voilà. Donc, et euh, comme vous l'avez vu, donc, au 6e siècle avant Yeshua, il va y avoir la déportation, lorsqu'il y a eu la déportation des Hébreux à Babylone, c'est à ce moment-là que les Temps des nations ont débuté. Et euh, donc les Hébreux étaient vraiment, vraiment dans l'angoisse totale, complètement en panique. Et, euh, et, euh, et comment dire, eh ben, le Seigneur va frapper cette nation bien comme il faut. Et donc les Temps des nations. Donc je vous ai dit qu'il y a plusieurs temps dans les Écritures. Hein. donc d'abord les temps des nations qui ont commencé avec la déportation. Et ensuite il y a aussi euh, comment dire, les derniers jours ou le temps de, la fin concernant les, jours euh, prédits par le Seigneur, les jours par rapport à la, naissance notamment de l'Église, à l'effusion du Saint-Esprit. Donc les temps des nations, les derniers jours et les temps de la fin. Donc il y a au moins trois types de temps. Temps des nations, les derniers jours et les derniers temps. D'accord Donc, ou la fin des temps. Donc, temps des nations, dernier jour et la fin de temps. Et nous, allons, euh, nous avons commencé d'abord à expliquer donc, euh, euh, les temps des nations, comme vous l'avez compris. Les temps des nations, on commence avec la déportation des Hébreux à Babylone. Donc, c'est le commencement du règne de Babylone. Donc, les temps des nations correspondent, mes amis, correspondent au règne de Babylone. Et nous y sommes encore. Parce que Babylone va euh, euh, régner, euh, jusqu'au retour physique du Messie. Babylone signifie confusion par le, par le mélange. Voilà pourquoi nous sommes dans un monde de confusion. Voilà, confusion totale. Et c'est le cas notamment avec ce virus, justement. Alors, qu'est-ce qui va se passer et on nous dit, euh, euh, par rapport au temps, de, par rapport à la fin, au dernier jour, justement, et euh, dans Actes chapitre 2, donc là nous avons expliqué les derniers jours, mais on va revenir sur les temps des nations. Et donc nous sommes dans Actes chapitre 2. Qu'est-ce que Pierre nous dit Acte chapitre, chapitre 2. Alors, l'Église, euh, l'effusion va être, répandue, l'Esprit va être répandu sur les gens. Et dans acte chapitre 2, verset 14, Acte 2, 14, il est dit, « Mais Pétros, se présentant avec les onze, éleva sa voix et leur dit, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu, et faites attention à mes paroles, car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est la troisième heure du jour. Hein? Car c'est la troisième heure du jour mais c'est ce qui a été annoncé par le moyen du prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et en même en ce jour-là, et même en ce jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Donc, les temps des nations correspondent au, n'est-ce pas, commencement du règne de Babylone. Les derniers jours correspondent, donc les temps des nations correspondent au règne de Babylone. Les derniers jours correspondent, mes amis, à la naissance de l'Église. D'accord euh, euh, et, et, là, Pierre va confirmer cela 2000 ans en arrière, 2000 ans avant. Pierre nous dit, que les derniers jours ont commencé avec la naissance de l'Église. Et le prophète Yoel, 8e euh, euh, siècle, 8e siècle avant Yeshua, avait déjà annoncé que l'Esprit allait être répandu sur les gens. Et quand Pierre va être saisi par l'Esprit il dit aux gens, ben, nous sommes dans les derniers jours. Mais les derniers jours par rapport à quoi Mais ben, Les derniers jours, mes amis, euh, justement, par rapport au règne de Babylone. Voilà les derniers jours par rapport au règne de Babylone, parce que c'est un règne qui a eu un début, un commencement, donc au 6e siècle avant Yeshua, lors de la déportation des Hébreux à Babylone, et ce dernier, n'est-ce pas, ces temps des nations, connaîtront aussi, qui ont eu un, un début, connaîtront aussi une fin, et sa fin a débuté avec la naissance de l'Église et prendra totalement fin lorsque le Seigneur va revenir physiquement pour, mes amis, mettre fin à la confusion de Babylone. À la confusion, mes amis, au, règne du péché, pour mettre fin au règne de la mort. Donc j'espère que vous suivez un peu l'enseignement. Donc je me répète pour la bonne compréhension de tout le monde. Le Seigneur, dans Matthieu chapitre 16, il dit aux pharisiens, qu'ils savaient, qu'ils connaissaient, ils avaient la maîtrise de la météo, mais qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'avaient aucun discernement concernant, mes amis, n'est-ce pas, les temps, les temps de la fin, concernant les signes précisément des temps. Concernant les signes de temps. Maintenant, on a vu, mes amis, et euh, donc, les temps. Et euh, euh, voilà, on a fait signe pour aller doucement pour la bonne compréhension de tout le monde, parce qu'il y a tellement d'informations qui m'arrivent. Voilà, donc le Seigneur parle justement dans Matthieu 16 des signes de temps. Alors, de quel temps parle-t-on ici Il y a d'abord les temps des nations. Donc les temps des nations ont débuté avec la déportation des Hébreux à Babylone. Et les derniers jours, n'est-ce pas, correspondent à la naissance de l'Église. Donc là, nous sommes dans Acte chapitre 2. Et ensuite, il y a il y a, eh ben, il y a les temps, tout simplement, euh, de la fin. Voilà, les temps de la fin. Donc, les temps des nations, les derniers jours et les temps de la fin. Mais de la fin de quoi mais ben, La fin, tout simplement, de toute chose. De toute chose. La fin du règne de Satan, n'est-ce pas euh, Parce que Satan ne va plus régner, il va être emprisonné, il va être jeté dans les temps de feu. Donc, euh, je vais prendre ce tableau talent pour euh, bien expliquer ces choses aux frères et sœurs. Donc euh, avec le feutre, merci. On va improviser, mes amis, parce que c'est un enseignement assez euh, riche. Donc, on a les signes, on parle des signes des temps. D'accord Maintenant, les signes de temps, j'espère que ça se voit, bien. Alors, les signes de temps sont divisés en trois. Donc, nous avons les temps des nations, Voilà. Temps des nations. Ensuite, nous avons les derniers jours, derniers jours, désolé, Dernier jours, et ensuite nous avons donc les temps des nations, les derniers jours et la fin des temps. Voilà, donc, et, euh, donc les signes des temps et, euh, sont divisés en trois périodes, en trois périodes de temps. La première période correspond, à, euh, correspond au temps des nations. La deuxième période correspond au dernier jour la troisième période concerne, hein, correspond à euh, la fin, la fin des temps. Et euh, donc, les temps des nations ont débuté avec la captivité babylonienne. Donc, comme on l'a lu, hein, les Hébreux n'ont pas voulu écouter la loi du Seigneur, la Torah du Seigneur, mais le Seigneur va envoyer ses prophètes pour les avertir, ils ne vont pas l'écouter, et eh bien, le Seigneur va, qu'est-ce qu'il va faire Il va euh, envoyer Nebuchadnezzar, qui va être assisté par des Syriens, par d'autres peuples, d'autres armées. Ils vont arriver à Jérusalem, ils vont l'assiéger pendant trois ans, et Jérusalem, les Hébreux, ils vont être déportés de Babylone, de, de, de, Jérusalem à Babylone. Ils vont rester là-bas pendant 70 ans. 70 ans. Voilà, donc, euh, euh, et, pendant 70 ans, ils vont être dans la confusion, ils vont, ils vont perdre même euh, l'usage de la langue hébraïque. Et ils vont apprendre l'araméen. Vous voyez, ils vont, beaucoup vont abandonner la foi d'Abraham pour devenir complètement, pour se paganiser, tout simplement. Et euh, donc, les temps des nations ont commencé au 6e siècle avant Yeshua, lorsque Jérusalem va être détruite. Le, avant cela, la gloire, comme on l'a vu dans Ézéchiel 11, va quitter Jérusalem. Si la gloire d'Élohim quitte quelqu'un, c'est fini, c'est la mort, c'est la destruction. donc la gloire quitte le temple, eh bien, il n'y a plus de protection et Jérusalem va être livré aux nations. Et depuis cette période-là, eh ben, les nations dominent. domine. Voilà pourquoi vous avez des pays comme les États-Unis qui dominent sur presque le monde, hein. qui font la loi partout. Voilà. Euh, les, Américains, euh, le gouvernement américain euh, qui domine sur même l'Europe, sur l'Afrique, sur l'Asie. voyez, vous avez d'un côté les États-Unis, de l'autre vous avez la Russie, la Chine aujourd'hui, hein, les grandes puissances qui dominent sur des petits pays et, hein, souvent, c'est des pays, euh, euh, c'est des pays même, euh, comment dire, qui sont très riches hein, en, ressources naturelles, mais qui sont dominés. Voilà pourquoi vous avez des pays comme le Congo RDC, dominés par des, multinationales, hein, voilà, euh, et, qui, il euh, n'y a pas que la RDC, des pays comme le congo brasa avec beaucoup de pétrole, ben, ces pays sont euh, dominés, leur la population est appauvrie. Comment vous pouvez expliquer que le pays comme la RDC, par exemple, le pays le plus riche au monde, avec toutes sortes de matières premières, l'or, le diamant, le pétrole, le bois, l'eau, toutes sortes de poissons, que ce pays euh, mes amis, euh, ce pays si riche que, les Congolais euh, meurent de faim. Comment vous pouvez comprendre cela Voyez Comment vous comprenez que des pays comme, mes amis, le Gabon, un pays si riche, avec beaucoup de pétrole, beaucoup de bois, que des Gabonais se retrouvent aujourd'hui à, l'étranger, quittant leur pays Comment vous pouvez expliquer que, mes amis, des, des, présidents de certains pays dits pauvres, je dirais plutôt des pays appauvris, euh, soient tués parce qu'ils veulent simplement travailler pour le bien de la population. Des présidents comme Thomas Sankara, des présidents, euh, euh, mes, amis, comme le feu Kabila, donc le père, qu'on a tué, et plein d'autres présidents qui, sont comment dire, égorgés, qui sont assassinés, tout ça, ben, c'est parce que c'est le temps de Babylone. C'est Babylone Babylone qui domine, c'est les temps justement des nations. C'est-à-dire pendant les temps des nations, le Seigneur, ben, c'est comme s'il n'intervient pas. De temps à autre, il peut secouer un peu, mais c'est comme s'il n'intervient pas. Et des gens se disent, mais pourquoi le Seigneur ne fait rien On prie, on jeûne, on fait des prières, mais il y a toujours des massacres, des femmes sont violées. Eh bien, c'est les temps des nations. Vous avez vu le bazar, pour ne pas dire, mes amis, un terme inapproprié ici. Euh, pour ne pas utiliser d'autres termes, mais hein, on va aller choisir à peu près euh, des termes propres, le bazar. Des armes sont vendues dans, beaucoup de pays, notamment appauvris. Ces armes sont utilisées pour tuer des familles entières. Ces armes sont utilisées par des milices qui vont faire irruption euh, dans certains villages, tuant toutes les familles égorgeant des femmes, violant des enfants, violant des bébés. Pourquoi cela Eh bien, c'est les temps des nations, tout simplement. Le Seigneur par là veut montrer à l'humanité à quel point l'homme est un animal, à quel point l'homme est incapable de se prendre en charge véritablement, à quel point l'homme ne peut, ne peut pas diriger sans lui, sans ses règles, les temps des nations correspondent à un temps où les nations, mes amis, euh, euh, s'opposent aux règles que le Seigneur a établies pour le bon fonctionnement du monde. Vous voyez Et euh, donc, c'est impressionnant. Les temps des nations, c'est un temps de confusion totale. Confusion totale. Totale. Et on y est totalement. Totalement. Et donc, il y a des guerres, il y a des troubles, et euh, une nation s'élève contre une autre nation, un peuple contre un autre peuple, ce sont, mes amis, euh, les nations qui dominent. D'ailleurs, Satan a dit quoi au Seigneur Si tu m'adores, il lui a montré en un instant tout le royaume du monde et lui a dit, si tu m'adores, eh ben, je te donnerai la puissance, le pouvoir pour diriger ce royaume. Donc, durant les temps des nations, ben, beaucoup de ceux qui dirigent font allégeance à Satan, malheureusement. Voilà pourquoi il y a des confréries initiatiques, des confréries satanistes, sataniques. Hein. On m'a encore envoyé une vidéo où un député congolais hein, de la RDC se faisait introniser, hein, euh, mes amis, dans un ordre mystique au vu et aussi de tout le monde. Il ne se cache même plus. Voilà pourquoi beaucoup de dirigeants sont dans des confréries bizarres, des confréries sataniques, mystiques, où ils sont obligés de faire allégeance à Lucifer, sacrifiant une grande partie de leur peuple, de leur population, voyez, et euh, pour régner, pour garder le pouvoir, tout simplement. Et pendant les temps des nations, Babylone exerce une dictature, mes amis, inuit. C'est le temps de la dictature il n'y a pas de liberté véritablement. Il n'y a pas de liberté. Parce que la vraie liberté ne se trouve quand il qu'en choix Mashiach. Donc, mes amis, on a le temps. On est confiné. On va prendre le temps pour expliquer ces choses-là. J'allais un peu plus vite tout à l'heure. Euh, voilà, donc, euh, vous savez, on est un peu, parfois, et on se dit, bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait, je me rends compte qu'on a vraiment le temps. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes fatigué, faites-moi signe, on peut arrêter. Voilà. Donc, euh, mais je pense que ces enseignements-là vous font du bien parce que ça permet à ce que les choses deviennent plus claires. Hein, et ceux qui avaient des questionnements concernant l'époque dans laquelle nous sommes ben, vont trouver des réponses, pas grâce à moi, mais dans la parole du Seigneur, grâce au Seigneur. Donc le Seigneur a dit aux, aux pharisiens, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. D'abord, les temps des nations. Qu'est-ce qui se passe Beaucoup de chrétiens se découragent parce qu'ils se disent, mais si le Seigneur existe, s'il y a un créateur, pourquoi il ne perd, pourquoi il n'intervient pas Nos pays, dans nos pays, les gens sont massacrés. Dans nos pays, des femmes sont violées. Pourquoi le Seigneur ne fait rien Je parle avec des frères et sœurs. Des élections sont volées à des présidents qui sont, n'est-ce pas, légitimement élus. Comment expliquer cela Pourquoi le Seigneur n'intervient pas nous sommes au temps des nations. C'est-à-dire, le temps des nations, là, c'est-à-dire, c'est un temps de, barbarie, c'est la loi de la, jungle, c'est la loi du plus fort. Voilà ce qui se passe. Vous voyez Et euh, c'est exactement ce qui se passe, mes amis. Et, euh, euh, je vais demander un peu de chargeur, pour, pour, la tablette. Voilà, donc vous êtes vraiment des amoureux de la parole du Seigneur, mes amis. Donc les temps des nations, ce hein, sont les temps de confusion. Hein, donc les temps de confusion, mais confusion généralisée. Généralisée, euh, mes amis. Donc euh, le Seigneur est en train vraiment de nous interpeller pendant les temps des nations. Il est en train de nous montrer qu'on a du mal à s'auto-gérer, on a du mal à se prendre en charge véritablement. Il est en train de nous montrer à quel point nous avons besoin de lui parce que sans le Seigneur, comment voulez-vous gouverner, mes frères et sœurs Sans le Seigneur, comment voulez-vous véritablement diriger Et euh, voilà, donc euh, que le Seigneur nous vienne en aide au nom de Yeshua, notre Seigneur. Voilà, donc je vous donne ça. Et euh, on a besoin, on a besoin, mes amis, du Seigneur pendant ces temps de nation. Et parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Regardez, mes amis, euh, toutes les guerres qu'il y a à cause de, l'homme, à cause de la cupidité, à cause de la mendicité, à cause de, la jalousie, à cause de la convoitise des grandes puissances, qu'on appelle les grandes puissances, c'est les pays qui sont puissamment armés, hein, qui vont convoiter les richesses des pays euh, appauvris. Donc, euh, je regarde encore un peu le, tableau. Et on va prendre un passage concernant les temps des nations, justement et euh, Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Et euh, voilà. Et l'on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se tint debout, disant, Lève-toi et mesure le temple d'Élohim et l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, parce qu'il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà. Et euh, donc, les nations foulent Jérusalem. Je vous ai dit que le temps des nations commence avec la destruction de, Jérusalem, de Jérusalem, avec, n'est-ce pas, l'élévation la, la, la, de Babylone. Allons voir dans Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, qu'est-ce que le Seigneur dit à partir du verset 20 euh, Mais quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que sa désolation est proche alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et que ceux qui seront au milieu d'elles en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas en elles, car ce seront là des jours de vengeance, afin que soient accomplies toutes les choses qui sont écrites. Mais malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande calamité sur le pays et de la colère contre ce peuple. Et ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, les temps des nations ont commencé au 6e, siècle, au 6e siècle avant Yeshua. 600, 600 ans après, Yeshua vient et il dit que les temps des nations ne sont pas encore finis. Et pendant les temps des nations, Yeshua dit, Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations foulé au pied par les nations. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le temps des nations correspond à cette période dans laquelle nous sommes, vous et moi. Et l'Église est née pendant les temps des nations. Voilà pourquoi il faut refuser l'Évangile qui veut vous faire croire que vous allez être multimillionnaire grâce à Jésus-Christ hein, pour régner sur terre. C'est faux. Donnez votre vie au Seigneur, ou laissez plutôt le Seigneur prendre votre vie, ou plutôt, je dirais, si le Seigneur prend votre vie, vous allez marcher par la foi vous allez être appauvri par rapport aux choses de ce monde. Et si le Seigneur permet de vous en ayez un peu, c'est pour aider les autres, c'est pour faire avancer son royaume, c'est pas pour vous glorifier. En tout cas, frères et sœurs, c'est une euh, l'évangile nous invite à la foi, à marcher par la foi. Et euh, frères, sœurs, le Seigneur dit que pendant les temps des nations, Jérusalem sera foulé aux pieds par, par les nations. Et il nous dit, on comprend par là aussi que les autres nations seront foulées aux pieds comme des, pays, comme la Guinée-Bissau. Là, c'est un petit coucou pour euh, ma soeur Madeleine. Des pays comme euh, la RDC Congo, des pays comme l'Angola, comme le, Congo-Brazzaville, comme le, Gabon, je fais un petit coucou à mes frères et sœurs du Gabon, comme le Sénégal, hein, comme d'autres pays, comme aussi la France, bien sûr, comme aussi d'autres pays. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les, les, peuples sont foulés aux pieds. Quand on voit, mes amis, euh, les massacres des populations indigènes, appelées indigènes, le, massacre des, Indiens en Amérique, en Amérique latine, au Canada, dans les îles, les massacres des, aborigènes en Australie, des populations euh, euh, africaines, mes amis, des massacres des, populations d'autres continents, d'autres pays par des puissances de ce monde, par des puissants de ce monde, qui s'accaparent de leurs biens. Donc, c'est l'État des nations. L'État des nations correspond aussi au gouvernement mondial, parce que c'est Babylone qui règne. Babylone, c'est cette femme d'Apocalypse 17 qui, euh, qui se prend pour une, pour une, pour une, une reine. Hein? Donc Babylone, le temps des nations, c'est le temps de, c'est aussi le temps de l'église de l'Odyssée, l'église qui, enseigne la prospérité financière, cette église qui enseigne sur l'argent, cette église qui enseigne sur le paiement de la dîme pour être béni, cette église qui met l'accent sur, mes amis, les apparences, les apparences, cette église qui, mes amis, qui montre ses richesses, l'église de l'Odyssée tout simplement, c'est les temps des nations. Donc les temps des nations ont aussi, mes amis, comment dire, euh, c'est un temps durant, les, durant lequel l'Église apostate prend de l'ampleur. Il n'y a qu'à voir, mes amis, euh, euh, dans le monde, il n'y a qu'à voir sur les réseaux, sur Internet, tous ces prédicateurs de la prospérité, n'est-ce pas Et de l'évangile de la prospérité, qui prennent la place du Créateur, du Créateur, qui prennent la place d'Elohim, qui, qui, qui, aujourd'hui, pendant le confinement, demandent aux gens de donner de l'argent. Il n'y a qu'à voir, hein, c'est le temps des nations. Tous ces pasteurs qui sont devenus mystiques et qui sont rentrés dans des loges, dans des confréries mystiques, pour avoir plus de pouvoir, pour ne pas que leur grand bâtiment qu'ils ont construit, leur propre gloire, ne soit pas fermé. C'est ce temps-là, justement, des nations. Durant les temps des nations, c'est euh, euh, la véritable Église est persécutée. Les vrais chrétiens sont persécutés, sont poursuivis, sont tués, sont égorgés, sont traités de gourous, de sectes, sont, sont, sont poursuivis. Pendant les temps des nations, mes amis, eh ben, eh, on va imposer aux gens la, la, la, la, marque de la bête. On ne peut ni acheter ni vendre sans la marque de la bête, selon Apocalypse 13. Pendant les temps des nations, on voit cette bête, la première bête, l'homme impie, qui va monter de, l'abîme et, pour asseoir son pouvoir. Et on nous dit que toute la terre va l'adorer. Et pendant les temps des nations, une des divinités qui est euh, euh, une, une des divinités qui sont adorées, c'est la divinité maman, c'est l'argent, l'argent, l'argent, l'argent, l'argent. Pendant les temps des nations, beaucoup de gens abandonnent la foi, beaucoup de gens baissent les bras, beaucoup de gens ne veulent plus prier. Pendant les temps des nations, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, que notre patrie n'est pas terrestre mais céleste. Et voilà les temps des nations. L'homme, pendant les temps des nations, détruit son environnement, détruit la terre par une sur exploitation des ressources naturelles, On n'est plus en direct. je crois qu'on est en direct, toujours. On est toujours en direct. Bien sûr. Donc, euh, il et, euh, donc voilà, donc, il y a un problème, si ça, ça a bugué, faites-nous signe. Hein. Il y euh, voilà, mes amis. Donc, euh, pendant les temps des nations, ben, il y a toute cette confusion-là qui règne. Donc, il y a des virus, il y a des guerres, des épidémies, des pandémies. Hein. Il, y aura toutes sortes de vaccinations. Tout ça. Et euh, il y a la peur, il y a la panique. Il y a des gens qui vont se suicider, des gens qui vont